purchase your track today. Hey yo, yo, es fantástico. Triste despedida, dime amor, ¿cómo hago yo? para olvidar el gran dolor que se quedó muy dentro en mi corazón. Lo siento yo, es mi triste despedida. Yo, es mi triste despedida. Dime amor, ¿cómo hago yo para olvidar el gran dolor que se quedó? muy dentro en mi corazón. Lo siento yo, es mi triste despedida. Yo, yo dice Y hoy te olvido, ya le di una paliza a Cupido Porque me lastima y solo pido que me revivan Pues he quedado muerto después del sufrimiento Y hoy gasto mi aliento escribiendo canción que sana el dolor Cantinero una copa más por favor que ya no quiero pensar en ella Solo en una botella con sabor a gloria para borrarme la memoria existen batallas que no tienen un final Y cuando estoy triste se me ocurre cantar Pues yo te consideraba la luna y el sol Ya no me diste amor, solo me diste dolor Pensé que estabas conmigo pero no Y ahora te escribo esta canción Bueno serían sientas si te sientas a platicar Y me dejas explicar que yo Daría todo y quiero resucitar El amor lo quiero encontrar Y así te di todo mi amor, te di todo calor y qué pasó Ya se acabó pero no va a sanar esa herida que viniste a dejar Pero bueno otra vez saco el tono y tomo vaso de tequila Que sigue el coro, esto no termina Yo Dime amor, ¿cómo hago yo? Para olvidar el gran dolor que se quedó muy dentro en mi corazón lo siento, yo es mi triste despedida. Como dice yo, dime amor, ¿cómo hago yo para olvidar el gran dolor que se quedó muy dentro en mi corazón? Lo siento, yo es mi triste despedida.